पहले हम बहुत फाइट किया करते थे और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता था और हमें बहुत डांटे पड़ती थी मैडम से और घर से पेरेंट्स भी बुलाया करते हैं इसलिए अब हम धीरे धीरे बहुत बदला है अब हम लड़ाई छोड़ के सीधा पढ़ाई में ध्यान रखने लगे इसलिए सबके लेवल भी बढ़ रहे हैं और अब सर जी भी हमें कुछ नहीं कहते वो भी अब हमें शाबाशी देते हैं now I feel very happy and पहले मैं बहुत सैड फील करता था क्योंकि मेरे से लड़ाई छूटती नहीं थी इसलिए मेरा मन करता था कि लड़ाई लात लग लग खेलना अब आप लड़ाई करते हो नहीं छोड़ दिया